ilmu-ilmu yang beraneka maknanya begitu banyak ilmu sekarang ni lepas tu nak pergi beki supaya dengan Nabi beki masyarakat pada zaman dulu remtun daripada jahiliah yang tak erti apa sekarang jahiliah bukan arti jahil tak tak pandai ilmu tapi tak erti di sini artinya tak erti Islam nak pergi beki macam mana kalau kita gambar dengan masyarakat kita pada hari ini, memang ia tak serupa dengan masyarakat jahiliah. Tapi, makin masa tu, saya yakin katanya, kena beki rui-rui, rui-rui. Tak boleh berhenti. Kita nak ayat katanya, nak beki sangkum lama mana, nak makin masa, nak jadi sangkum kita ni sempurna. Memang tak sempurna sampai ke hari kiamat. Tapi Allah Ta'ala letak masa cuang wela di zaman Nabi mula terima wahyu sebagai seorang rasul sampai ke Nabi mati. 22 tahun lebih itu alhamdulillah boleh prakat kesempurnaan Islam kepada orang pada zaman itu. Patu kan ah, umat maknanya sahabat tabi'in tabi'in tabi'in nak bawa Islam supaya menjadi sempurna sempurna tapi Allah Taala tak ada kehendak nak jadi serupa dengan zaman Nabi dah. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Ayat 192 sampai 201 surah Asy-Syu'ara. Sebagaimana saya cerita kemarin ayat-ayat ni sebagai hujung surah Asy-Syu'ara yang Allah Taala firman hubungnya dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Allah cerita di dalam Quran dan banyak-banyak tempat. Banyak-banyak ayat yang menunjukkan bahawa ketinggian, kebesaran, kemuliaan Al-Quranul Karim yang Allah bahagi ataupun sengaja waktu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seagung-agung rasul di atas muka bumi di sebaik-baik tempat iaitu Makkah al-Mukarramah sebaik semulia-mulia bulan iaitu bulan Ramadan patut kepada sebaik-baik umat khairu ummah iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dengan Quran ni kena jadi daging darah, kena jadi supo nyawa kita dah. Tak boleh becek dengan Quran. Nah. Jadi untuk uh, sebagai uh, terjemuh ayat ni dan saya dah tengok dalam tafsir pun tak panjang sangat ulama-ulama hurai -ulama Uh, ayat-ayat uh, yang ada di dalam surah tu Asy-Syu'ara ni. Sebab ayat belum pada ni sudah pun banyak dah ulama-ulama hurai. Jadi dia isyarat gitu katanya rujuk kepada ayat belum pada ni. Ayat belum pada ni. Jadi nak ayat katanya daripada awal ayat ataupun surah-surah yang Allah Taala kecek hubungnya dengan Quran tu ulama sudah pun hurai banyak dah tekah awal-awal tafsir. Jadi kita berada di dalam surah syuara ni maka ulama hurai sebagai sepitah lalu ha, dia terjemuh dia hurai tak panjang tak lerek panjang sangat di sini Allah Ta'ala firmannya dan sesungguhnya Al-Quran yang diantara isinya kesoh kesoh yang tersebut iaitunya isi-isi yang ada di dalam Quran ni memang banyak tapi yang ada di dalam surah syuara kisah-kisah yang disebut belum pada ni. Kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Akhir sekali dengan Nabi Syuaib. keracat kerajaan yang ada di dalam beberapa surah di dalam Quran. Adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ini Rabbul Alamin. Setiap orang Islam yakin katanya Quran ni adalah betul benar daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam perantara eh Jibril. Jibril pun hantar Quran mari dengan izin Allah. Allah tak izin, Jibril tak buat turun. Tapi Allah izin, maka Jibril turun dan bawa turun Quran kepada Nabi. Alhamdulillah. Boleh katakan dia panggil apa? Direct dengan secara teruh meneruh di antara Allah kepada Jibril dan kepada Nabi. Makan masanya hampir-hampir 23 tahun. Cuba kita gambar katanya proses nak boleh sempurna pembentuk ke satu masyarakat Mekah dan Madinah ni kena makan masa 22 tahun lebih. Bukan sehari dua dah. Apatah lagi kita nak pergi beki sangkum dengan apa? Berpandu kepada Quran hak sempurna dah. Hadis-hadis Nabi hak sempurna dah dan ilmu-ilmu yang beraneka. Maknanya begitu banyak ilmu sekarang ni. Pastu nak pergi beki supaya dengan Nabi beki masyarakat pada zaman dulu remtun daripada Jahiliyah yang tak reti apa sekarang. Jahiliah bukan arti jahil tak tak pandai ilmu. Tapi tak reti di sini artinya tak reti Islam tu. Nak pergi beki macam mana? Kalau kita gambar dengan masyarakat kita pada hari ini, memang ia tak serupa dengan masyarakat jahiliah. Tapi makan masa tu, saya yakin katanya, kena beki rui-rui, rui-rui. Tak boleh berhenti. Kita nak oyak katanya nak beki sangkum, lama mana nak makan masa, nak jadi sangkum kita ni sempurna. Memang tak sempurna sampai ke hari kiamat. Tapi Allah Ta'ala letak masa cuang wela di zaman Nabi mula terima wahyu sebagai seorang rasul sampai ke Nabi mati. 22 tahun lebih itu. Alhamdulillah boleh praktat kesempurnaan Islam kepada orang pada zaman itu. Lepas itu kan, umat maknanya sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in tolong bawa Islam supaya u jadi sempurna sempurna tapi Allah Taala tak ada kehendak nak u jadi serupa dengan zaman nabi dah gambar eh bukan maksud saya katanya Islam tak sempurna Islam sempurna duk sempurna situ kalau kecek katanya bulat-bulat getah bulat getah situ molek cuci molek sebab apa Allah Taala sendiri menyempurnakan Islam tu sejak daripada zaman nabi lagi tapi orang yang bawa Islam tu nak sempurna tak sempurna. Manusia dia dia bukan nabi. Manusia tak ada ni maksudnya. Kita ni bukan nabi. Walaupun bijak setara mana manusia atas muka dunia pun dia bukan nabi. Dia bawa Islam hanya satu suan. Ataupun sebahagia besar Islam yang dia bawa kepada umat. Tapi bukan naik tamnai nabi dah. Ha, ni jadi gambarlah situ katanya. Kalau lah ada soalan orang duk tanya, apa Islam tidak boleh men, tidak ditegak dengan secara sempurna 100% supaya dengan zaman Nabi. Ha, jawab apa supaya jawab apa saat ni? Lepas tu, masalah ni, ni orang kecek, bukan kecek sekadar dalam masjid saja dah. Orang kecek dalam, dalam apa? Dalam sewana, samana yai. Radak dunia orang kecek tajuk ni. Alhamdulillah kita pun walaupun kita tak sapa di weti dunia yang ulama-ulama pakak beripung sa pakak kecek hubungnya dengan kesempurnaan Islam. Tak apalah kita kecek dalam masjid kecil-kecil lagi ni tak apa dah. Nak we gambar katanya tiap-tiap orang we pahe katanya macam tu lah. Zaman Nabi Nabi bentuk Islam sampai sempurna. Pastu kita kena tani Islam di dalam jiwa kita tiap-tiap orang. Tanik Islam. Tanik lagu mana? Tanik Ra'e. Tanik sunnah Nabi. Tanik akhlak yang mulia. Tanik cara hidup pasang Islam. Gapa-gapa kita buat pasang Islam, Islam, Islam, Islam, Islam belakang. Walaupun orang Islam, dia tak reda sama sekali kalau sekiranya Islam tak tertegak di atas muka bumi. Dengar saya rakyat sekali lagi. Orang Islam yang ada jiwa Islam, Ya tak ya rasa tak reda dalam hidup dia. Kalau dia, dia mati, dia tak boleh tengok. Tertegaknya Islam di atas muka bumi. Sebagai cara hidup dan sebagai hukum. Boleh jalan di atas muka bumi. Tu jiwa orang Islam. Masya Allah. Lepas tu orang Islam yang tak ada jiwa. Yang pasang hidup sekadar makan, minum, boleh semaya, boleh ke apa. Dia berasa katanya, tak apa lah. Ada, ada sekadar ni boleh doa amal, boleh pergi sejik, boleh jumpa dengan Allah, maknak timuh. Padar, padar. Boleh makan, boleh duduk sedap. Tapi orang yang faham sungguh-sungguh Islam, yang reti Islam, dia berasa katanya, Allah, Ya Allah, macam mana aku nak jadi hukmung duk royak di dalam Quranmung, hak Nabi patibat tim-tim, boleh jalan lagi di dunia yang sedang-sedang maju pesat pada zaman lawan ni, ni sampai ke akhir dunia. Masya Allah. Benda ni dia panggil benda yang kita kena kecek radak ummah, Bukan radak kapung tak. Kalau kecek radak kapung, 4-5 orang, 7-8 orang, tu nebel, tu kemenin, ayuk, obotor, tak apa dah. Sekodah-sekodah kampung. Tapi bukan ha kampung, bukan ketambun tak. Radak dunia kita kena kecek hubungi dengan kesatuan ummah untuk menegakkan une-une Islam di atas muka bumi. Masya Allah. Benar ni benar besar eh. Saya kecek. Saya tak biasa kecek mana juga ni. Tajuk ni. Tapi, tapi dengan sebab dalam surah syuara ni, Allah tak ada firman macam ni. Lepas tu melalui Allah rayak kepada Nabi tu secara direct walaupun melalui Jibril sebagai orang tengah mari sapa kepada nabi tapi tujuan Allah Taala kalau kalau wak tanya-tanya apa boleh Allah Taala waktu turun Quran sebuah kepada nabi Hani kita kena tanya diri kita sendiri kita kena tanya apa aku duk baca Quran apa aku kena baca, aku kena reti Quran kita tang tamu jadi banyak kepada diri kita sendiri apa aku kena ngaji Islam Eh Islam ni semaya saja kau, kau puasa, zakat, menikah, cerai, bagi saka, peru anak, pergi sekolah, ngaji maha utialai. Hak tu saja kau Islam. Dak dak dak dak dak. dak. Orang Islam yang kena jawab katanya semua di dalam urusan hidup dunia akhirat itulah Islam. Siapa yang hidup di atas muka dunia selama mana umur dia masih hidup-hidup lagi, dia kena tegak Islam di atas muka bumi mengikut qadar masing-masing Allah tak ada tak ada tanya katanya berjaya tak berjaya tapi Allah tak ada tanya katanya membuat khijah ada lagi membuat ada lagi mengusaha ada lagi musapa ada lagi ajaran aku kepada manusia mengwipahir ada lagi kepada orang ramai ha Islam molek jernih kepada orang ramai Alhamdulillah kita kalulah nana orang-orang Islam pakak pehel lagu ni belaka Allah. Saya yakin katanya orang Islam kita akan bersatu dan akan cuci bersih cara hidup dia dalam semua tiap-tiap perkara. Tapi kita yakin katanya orang Islam lak Gamalah katanya bila sebut lak banyaknya Nah, orang tu pahal lagu tu orang ni, pahal lagu ni. Orang tu nak lagu tu orang ni, nak lagu ni. Lepas tu duk dakwa, duk royak belaka katanya, nak kepada Islam. Tapi betul ke tak cara hak dia nampak? Cara hak ni nampak, cara orang tu tengok orang ni suluk. Allah Alam. Kita tak ada nak kata kepada mana-mana pihak, mana kumpulan, mana-mana jamaah. Tapi kita pakat marilah kurang-kurangnya walaupun beraniko adanya laklai pehemi mung napak lagu tu mung napak lagu ni pakak-pakak terima belaka katanya kita nak gi kepada matlamat dan tujuan tu lo tu barulah orang Islam walaupun laklai walaupun beraniko tak supa jari cara ham tapi dia boleh bersatu dengan sebab Al-Quranul Karim serupa dengan Nabi cantum semua sahabat dia ansar dengan muhajirin boleh satu dengan sebab apa dengan sebab ajaran al-Quran saya kepada Nabi hormat kepada Nabi dengar perkataan Nabi Nabi kecek gapo dengar berlaku pakat terima sama'an wa ta'ah kepada Nabi itu, Masya Allah sujud manusia iaitunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lah. Qura'i. Kita kena klik kepada ayat ni dah. Iaitunya Qura'i yang Allah Ta'ala firman di dalam beberapa ayat di dalam Qura'inya untuk nak jadi kita ni pakak-pakak kembali kepada Qura'i. Allah. Nah, bila kita kecek ha Qura'i ni, kita kena berasa katanya kita dimulia dengan sebab Qura'i. Kena ingat hal tu. Kita ni Allah Ta'ala wui mulia dengan sebab Quran. Lepas tu orang yang hina Quran, maka Allah Ta'ala hina dia selalu. Lah. Tak ada kira siapa-siapa. Dia hina kepada ajaran ugamu, nampak pelekeh kepada ajaran ugamu, orang ugamu. Ha, jalan. Orang tu jalan. Dia nak pergi ikut pasang. Hina dalam hidup dia. Wal'iyazubillah. Nah, sekadar ni, saya baca beberapa ayat dua kali lah. Kemarin baca, tak ada terjemah. Hari ni baca banyak-banyak ayat, terjemuh hanya seorang. Itulah mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan angkat keduduk kedudukan ummah. Nah, kedudukan ummah bukan kedudukan orang kampung tempat kita dak. Tapi kita naknya ummah reti dengan jalan yang sebenar, nak gi ke mana, nak gi ke mana tujuan gapo. Mari ke dunia ni mari buat apa? Kalau kita buat tanya, tanya, tanya, tanya, insya-Allah pakak temung nah pau mai dia katanya kita bakpo kita duduk atas dunia ni wallahu alam sekadar kita sambung semula nah ayat selepas daripada ni wa warahmatullahi wabarakatuh